潘多豆真的救了我一命。Hello，大家好，我是马来西亚男孩郑冰燕。大家是不是听到我的声音有点怪怪嘞？其实是因为我已经中了 COVID，而且是第五天，所以喉咙还是有一点不舒服。但是呢，为了能够回馈粉丝，我还是决定要更新影片。 这一集影片呢，我将会以一个独居者的身份去分享我是如何中病毒，还有我是如何靠别人多来自救的。那我是如何感染上病毒的呢？其实我也还真的不确定诶，因为毕竟我的身份是导演嘛，常常需要呃拍摄啊，去见很多的人呢，所以很难断定是从哪一个地方感染的。那我是在二月二十八号的时候，呃，开始泻肚子，然后晚上的时候就开始喉咙有点痛，到了三月一号早上凌晨。 四点钟的左右，OK，我就觉得身体发冷，很不舒服。但是呢，我还是继续睡。然后到了早上八点多起来的时候，我就真的真的非常不舒服，就是身体又很冷，而且头昏脑胀。那个时候呢，我的朋友呢就推荐我去做这个 PCR。其实，在做 PCR 之前呢，我已经做了两次的 self test，都是只有一条线，也就是 negative。但是呢，我在网络上已经看过很多那一种 self test 测不到，但是做 PCR 才验到病毒的这些案例。 所以我决定还是买个安心，就去了附近的诊所，呃，大概两 km，呃，附近的这个诊所呢，去做了这个 PCR。那第一天呢是很煎熬的，因为第一天其实就已经病得蛮严重了，但是这个 PCR 呢要在二十四小时过后才可以拿到，所以我到了第二天，大概早上九点的时候，我才收到我的，呃，在这个 WhatsApp 呢收到这个 PCR 的检测报告。然后呢，那个医疗人员就跟我说，不幸的，你中了 COVID-19，对，很不幸。 性的那在这个报告里面呢，你可以看到一个东西叫 CT 值。那 CT 值如果这个数字太低的话，你不要太开心哦， <laughs> 因为它是相反的。那 CT 值太低的话呢，就代表你的这个病毒量比较多，然后传染的这个几率也比较高。那当时我是在二十二左右，我的报告，呃，其实这个算是。 偏高了一点点，呃，因为呢，呃，根据这个官方的说法呢，呃，三十以上的话呢，就是属于相对安全的。那我是在二十二，所以已经算是有点严重了的。但是呢，我没有感到特别的绝望啊，因为我已经做好心理准备了的。啊，只是说我，呃，当时候就真的很不舒服，就是发烧的很厉害，然后呃，又怕冷，又发烧，然后头昏脑胀，非常严重。 在这里呢，我就要特别提一提我的救星，就是 Panadol。Panadol 呢，其实是它的牌子的名字。那它的药名呢，其实是 Paracetamol。我不确定有没有念对啊？但是它的中文名呢，是直接翻译过来的，叫做普热息痛。OK，Paracetamol，普热息痛。OK， <laughs> 有点像，有没有？OK，所以它的名字是这样子由来的。 那提到 Panadol 呢，相信很多人都有听过这个谣言哦，就是说这个吃了 p a a n panadol 过后呢，那个药物会存在我们的身体五年。其实这个真的是无稽之谈。如果真的是那么危险的话，你觉得普通的这个超市啊、杂货店有可能可以售卖到这个 Panadol 吗？ Panadol 呢，不仅仅是这个世界最广泛应用的药，啊，也是相对安全的家庭用药。已经有很多的专家呢，推荐大家呢吃这个 Panadol 来减缓 COVID 带来的病痛的。那 COVID 呢，其实带来的病痛最主要有两个嘛，第一个呢就是发烧，第二个就是头痛。那这两个呢，都是 Panadol 的强项。 注意的是 p a d n a d o 呢本身是没有办法杀死这个 COVID 的病毒的，它是减缓这个病毒给我们带来的这些症状，就是头晕还有发烧，所以呢可以让你的身体以更好的状态呢来应付病毒。我很幸运呢，我有购买了很多的 p a n a d o 来做储备，所以呢我在隔离期间呢也有足够的药吃。我在第一天的时候呢病得很厉害，所以我吃了八颗。 然后呢，第二天的时候呢，还是蛮严重的，所以我吃了六颗。到了第三天的时候，我已经减少到三颗。然后到现在呢，每一天呢，最多就是吃两颗而已。当然呢，你每次服用的时候呢，要间隔六个小时，而且每一次呢，最多只能吃两颗。那我吃八颗呢，其实是符合这个安全标准的，因为根据这个潘那多的官方的说法呢，一天呢是可以吃呃，成人是可以吃四千 mg 的，OK，也就是相等于八颗的这个分量。 d o 多呢，对我来说真的真的是神药啊，因为它的这个效果太明显了。每次呢，当我就是发烧啊、不舒服啊、呃、头昏脑胀啊，呃，吃了潘他多，大约大概半小时过后，你就可以开始慢慢的好转。 开始流汗啊，身体开始变得热一点啊，然后呢，头也不会那么的痛，所以呢，我真的很推荐大家呢，就是呃，要未雨绸缪，可以去药材店啊、超市啊，去购买一些 Panadol 来做这个储备的，以备不时之需。像我自己本身呢，就是一个单身者，单身狗，OK，所以呢，我是一个人住在公寓的，然后住在公寓的时候呢，我是。 连下公寓去拿快递都不方便的，所以呢，很幸好就是我有做这个储备。 所以呢，以至于呢，我在这个隔离期间呢，还是有足够的药吃。好的，今天的影片分享呢就到这里结束。希望我的小小分享呢可以帮助到大家。那如果你喜欢今天这个影片的话，就记得帮我按赞、订阅还有分享哦。当然呢，还是要多多祝福我，就是能够早点康复，那么就可以拍更多好看的影片啊给大家看。好，我是马来西亚男孩张冰燕，我们下个影片见，拜拜。